Ah, Nateera kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa kuno ah, okusinziira ku mawulire agakagwawo kitalo nnyo kitalo ddala ah, omukyala pasta namutebi eh, amaze eh, okuba ngaafa ekituufu kye kino ku kufa kwe nalwakyafudde no clarifyinga abantu ddala ah, identity ye entuufu yaani omutuufu afudde uh, ku nsonga eyo uh, nkwebaza nnyo gwatugoberera ate era atambula naffe okola kyamanyo nyini ddala weebale nnyo emirimu gyotusaako engalo olunaku olwaleero Uh, ah, jukira nti tuteebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna uh, mu ngeri eya habo ate nga ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0752 26 02 uh, biri ne musanvu e, 075 abiri mukaaga 02 anamu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga e, batuukawo oba nga obakubirako ofuna obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu biye kusa ku video wamu n'okuba nyi ate biri ku mutindo gw'ensi yona bakubire ku simu ya mtn 077 58 50658 MTN 077 Wamune Airtel 070 Airtel 070 Ah, amawulire ge tulina ah, gagenda maaso n'okubanga asaasanya ku mitimbagano egomukyala pasita namutebi okuba nga afudde ah, omukyalo ono before nga sinaba ku breaking ekituufu ku ye engeri gy'afuddemu ebadde etiisaamukko bebadde ekangamukko okusinziira ku ngeri gy'afuddemu kitera okubaawo mu bulwadde obwa bulijjo mu bantu abamu abantu abaseesinga abalina stroke batera okuba nga bakifeesinga Ah, omukyalo ono abadde masekati ga counseling eh, abadde masekati ga counseling n'abantu be ab'enjawulo babadde asinkana okuba ngaateera abasabira oba okuba nga abakansolinga ono masekati omwo mwafunidde kyetwandise stroke oba afudde mu ngeri eyikibwatukira akutusa omulundi gumu naaba ngaateera asize omukka ogw'enkomerero so kitalo nnyo kitalo ddala nate ekyomukyalo no basta namutebi wabula abangi bagezezaako okuba nga bawandiika ku mikutu gy'emitimbagano oba ku social media nga baclarifyinga ku kufa kuno naye ngaekituufu bafunyemu confusion oba abantu bafunyemu confusion ku muntu kyomutuufu afudde oba pasita namutebi kyomutuufu afudde uh, ah, pasita namutebi ono afudde uh, mukyala uh, ah, chachi esangibwa mukono saidi z'ekisoga eh, e, saidi z'ekisoga ngaera bagiyita fishers of men Eh, nga ichachi eyo mukyalo gyabadde asumba so byawukana mukko si ye mukyala namutebi gwe tumanyi ono amanyikiddwa mu ggwanga uganda oba asinza okubeera ne ttutumu mu ggwanga e uganda achachio ne bagiyita fishers of men era ngaamanya gamatuufu ye naalongo immaturate namutebi ye mukyala afudde ngaera afudde stroke agudde bugwi nakolapsinga wabula n'afa kitalo nyo kitalo ddala wabula te namutebi omutuufu gwe tumanyi abasinga akyali mulamutteke ngaero no ye mukyalo wa liberty worship center international ngeneesangibwa wali lugala nga bamuyita imelda namutebi so omukyalo ye akyali mulamu Ah, toddeeyo n'olowooza nti yafudde ekituufu ku ye yoyo omukyala ye akyali mulamu wabula ate oli ye mukama amujjudde omwoyo gw'omugenzi mukama agusaagulamuza ekisa ate era amuwa ekiwumula ekyemirembe n'okwongera okugumya ab'enganda ab'emikwano famire ye yonna okutwaliza wamu wamu n'abo ababadde bakuŋŋaanira mu kyaki okuba nga abasumba oba nga baweereza so ge mawulire agaliwo nate era bwe bukakafu obuli ku nsonga eyo oba ekituufu ekiri ku mawulire ago so tufunemu okwawula ate n'okwongera okuba nga tusaasira omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa webale nnyo okuba nga oli omu naffe nate era nyongera okujjukizamu nti banaffe babiva organic bajjanjaba bulungi endwadde zonna eziba zikusumbuwa ate nga basangibwa ku access building awerubaga e, eh, bakubireko ku ssimu noti 752 abiri mu noti musanvutaano bbiri nkaaga abiri mu nnya abiri musanvu noti musanvu taano bbiri nkaaga abiri mu nnya abiri musanvu bw'otuuka ku access building ewaliwo ewali ekigalabi kya kabaka abasinga mumanyiiwo osobola omukubirako wansi awo webasangibwa ne banaffe abajja events bano nga bakafula omukwata video music videos nematography bakwata movies bakwata emikolo gyonna ebifaananyi ne video ba live streaming ku buli mukolo ate balina ebyuma ebiri ku standard yensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 50 6 58 bakubireko ku airtel uh, 0708 10 80 5 fo byonnaffe yaba je events okuba nga ate bakutuusaako empeereza ennungi okola kyamanyiddwa n'okuba ng'otugoberera sigala ku mukutu tukyali naawe na